Buenas, buenas, buenas chicos, espero que tal, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estamos? Eh, hoy, eh, este mismo día que subo el vídeo, se ha hecho el evento de eh, Star Wars, que nos las espadas, y han hecho como, han puesto un mini clip de la película que van a sacar el 20 de este mes, y nada, vamos a reaccionar a ello porque ha salido bastante guay, las naves son brutal, el evento me ha gustado la verdad. Y nada, eh, vais a ver realmente cómo reacciono y cómo fue el evento realmente eh, ahora en este vídeo. Y nada, no me demoro más y espero que lo disfruten ¡Eh! ¡Se viene, loco! ¡Se viene, eh! Guilla y Guilla se viene, eh. No, no sé qué, no sé, no sé, no sé dónde tengo que ir. ahí, donde hay la luz, donde hay la lux, voy para allá. Pero una pregunta, si me matan aquí, esto, ¿Cómo va? ¿Tengo que lootear algo o no tengo que lootear nada? Bueno, pues no sé, ahora probamos. Ah, lo pruebo. Lo pruebo. Bueno, de hecho, de hecho, de hecho no puedo ni Con el evento comenzará en 16 minutos. Escucha, escucha, escucha, escucha, escucha. Escucha cómo cae la cacota. Escucha cómo cae la cacota. Mira, Me jodería, eh. Se viene. Yo quiero una armica o algo para al menos ir disparando o algo, ¿no? O sea, sería lo mm. suyo, tío. Mira, voy a lootear ahí, como harán todo Dios. Stop Fornite. Hombre, Antonio, voy a ir. Es el evento ese guapo que hay, loco. ¡Uy, va! ¡Mira que la delta mandado! ¡Del Ahora me, ahora me pongo a hacer misiones, verás. Se ha puesto nervioso hasta el perro. Mira, mira, mira, que nervioso se ha puesto. <laughs> me está mirando. Se está poniendo nerviosa. <laughs> A mí, yo tenía una cosa mejor hecha que ese, y va y un tío por debajo y hace pam, pam, pam, pam, y me lo jode todo, tío. Yo que ponerse muy arriba, ¿no, tío? Mira, mira, mira, ¿Eh? no, no, sé qué va a ver, lo va, a ver la cinemática desde arriba. Mira, ahora está empezando a andar. Es que... ¿Te imaginas que <laughs> haga una polla ahí enorme, tío, con estructuras? <laughs> Me encantaría. Estaría buenísimo, ¿eh? Me quedaría con, con eso antes que el evento, también te lo digo. Qué bonito. Qué bonito. ¡Hala! Este sí que lo va a ver bien. Ahora... Lo, que la, gente se está dedicando a hacer es a destruir las estructuras, tío. pues son retrasos Esto es una mierda, tío. Eso me lo han hecho a mí, tío. Y tenía. estaba en un sitio súper bueno, tío. Eh eh, eh, eh, Se empieza, eh. Guilla que empieza, eh. Guilla que empieza, eh. se empieza, que empieza. Ah, mira, que sale, la, pantalla. Se viene. LOL. Ah, que pues no. Ah, que, volamos, que volamos, que volamos. No me jodas. Volamos. Volamos. Para ver la escena bien. Central. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hostia, chaval. ¿Qué me está...? ¡Sí! Se la están sacando, ¿eh? ¿Qué haces ahí? No me jodas. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Hostia! Toma si ahí, loco del tirón. ¿Pero viene una cena o qué, que viene? Ya me jodería que estuviera la puta estructura esa al medio, ¿eh? Ya me puto jodería, ¿eh? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Una escena recreada ¿Dónde van? Ah, puede ser perfectamente, Me cago. ¿Sí o no? Se la ha cargado, ¿eh, loco? Se la ha cargado, ¿eh? Del tirón, del tirón ¡Hostia! No jodas Venga O sea, bueno, ¿no? El tío de la nave es una máquina, ¿eh? ¿Sabes? ¿Dónde van? ¡Que estamos aquí! ¡Ey! Pues lo han dado, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Ma mantener clic derecho, mano. ¿Sí o no? No veo una mierda. Sí, sí, mantén el Ah, vale, vale. ¿Ya ven, eh, chavales? <laughs> Ya está, hala, ya ha ganado. Hay 800 naves ahí y, tú te has cargado a tres pequeñitas y ya está, ¿no? Pensé que era un vídeo, tío. Yo también pensaría algo, creo que es un vídeo. Creo que es un vídeo. A ver, ¿qué haces ahí al medio? Para esos. Y los dando por culo ya o no? ¿Y ahora qué? ¿Y eso qué? ¿Me lo explicas? No sé para qué pone la música si están las, las, naves aún ahí, ¿eh? Ah, ya está. No, no, viene algo. Eh... Hello everyone in tonight, I'm Jeff keeley And this is an unprecedented event we've all gathered for. Millions of us from around the world an exclusive scene premiere from Star Wars The Rise of Skywalker. As you've seen, there's a little bit more to today's festivities. Uh, why don't y'all use your favorite emotes right now to tell me how excited you are about this. Uh, we see Acá hay un tío ahí hablando. We see Demise, we see Dr. Mira, mira, mira, mira, mira, Willy Rex, all Vamos para allá, gathered here, Luca 4 Gaming, welcome no to this special event for the first time inside of Fortnite. Uh, JJ que sí, que sí, que Sarai. will be here, and we're going to show you as seen from The Rise of Skywalker. But wait, uh, who's this? Oh, hello, I am a stormtrooper, but I'm also a person. You saw me moonwalking. Le puedo subir everybody. Let's emote. Let's all dance. Ah, no puedes subir aquí encima, ¿no? We're all doing quite well, Mejor. but I, I was expecting J.J. Abrams. Uh, well, he's in there. He's in there. He is my closest friend in the universe, so I made sure he's good. No puedo poner estructura ni nada. That was a kind of a weird uh, trip up there. I was in the bathroom the whole time. What happened? How did we land? I, I don't know how you got on the ver, Vamos a ver un poco Sneaky. la nave. Thank you for saying I'm just very good at my job. Look at me, Mark. Look at me, Mark. Look at me, Mark. You know what I mean? You're an exciting stormtrooper. Are you in the film as well? I am. Oh, thank you for. Uh, Eso es en directo, ¿no? Supongo. Uh, it's Star Wars. Sí. I am in this film. Uh, I believe I did one scene, and JJ was so blown away by me in the background he was like, okay, we're going to keep uh, putting you in. You're my closest friend. I, am inspired by you. That's what he kind of said. The best right, servidores well, there is for actually, He's going to be here, right? He's, I mean, I could bring him out. Do you want me to bring him out? Uh, what do you guys think? Should we bring out J.J. Abrams right now? Let's do the weirdest emote we can if we want to bring <laughs> Yep, that's it. How am I possibly blowing a bubble through my helmet? That's what he meant. <laughs> Ladies and oh, gentlemen, please welcome to the stage. Hostia. ¡Que viene! Skin de joda. ¡Míralo! ¿En serio? Hostia, la puta skin, chaval. I don't eat. You don't eat, and we could tell. You could tell in your you could tell in your legs. Amazing. I'd like to say hello to everyone in the in the world. Hola. Hola. En bonjour. Oh Toma ya, loco. Hey. No se puede estar la gente quieta, por favor. Sí, Dios mío. Hey. Supongo que estaremos escuchando lo mismo, ¿no? <laughs> Sí. Bueno, nos está explicando un poco la historia, ¿no? Oh, De su puta vida, cállaros ya, coño. Jodería. Qué bueno. and uh, we might be able to change even who you, who you are. So you look great as yourself, but what if we change you into... That's what I'm talking about. Whoa! That's what I'm talking about. Thank you very much. Yeah, yeah and dreams come true, my friends. Well, you, oh, ¿Y your esta chica? Hola. Come true because you ¿Está transformado? Your, uh, ¿Me he uh, perdido? Are you serious? yeah no way. Here's yeah. the thing about about the stormtrooper. Yeah. Uh, what is your what is your uh, your identity? Uh, uh FN one four three. That's my name. FN one four three. Yeah. yeah. Uh, they're four digits. Uh, the zero is silent. I oh my goodness! You just turned into. a en eso, bro. Dad? Can you guys maybe do a dance together or something like that? Yeah, let's do, let's do it. Let's do it. three, two, one. Let's go, Dad. Bum. Okay, okay. That's good. <laughs> All right. That's cool. That's appropriate. What the fuck? Sure, yeah. La nave es super igual que la película, así la nave está espectacular. ¿eh? ¿Qué pasó? Flipar con la puta nave, loco. La nave está. El alcohol milenario. El, el alcohol milenario, tío to your soliloquy? Yes, Me encanta esta puta nave, loco. Está brutal, eh. Los detalles están curradísimos, eh. What is a stormtrooper? Are we just the the stuff we wear on top, or is there more inside? Anyway, uh, episode 9 is 95 minutes of me doing that. If you want to check it out. <laughs> That's the big reveal. Well, JJ, Me encanta la nave ya ahí abajo, tío. Uh, Mira eso, tío. Uh, La mayoría son las can we se la van cambiando, uh, ¿no? Mm, deberían de sacar más skins. Se filtró, bueno, se filtró, no, acabo de uh, most exciting for me about Rise of Skywalker is it's a it's the group on an adventure together, and it's full of crazy action and comedy and surprises, uh, and I think it's it's pretty moving too. So it's uh, hopefully it's good for everyone. And of course, FN, you're seeing. I'm in there. I mean, I, I don't know, I don't know what's going to happen, but there's so many good scenes that I have in this one. I wonder which one uh, is going to show. I have no idea. Well, JJ did bring an exclusive uh, scene with us to see uh, from the film. ¿Cuánta gente debe haber aquí uh, mirando esto? something kind of interactive with the millions of people around the world who are uh, dentro del juego. ads that are in front of the stage here, well, they're going to come to life because we're going to ask you a question about what you think this scene is going to be that JJ brought exclusively to Fortnite. What is this scene about? There are four options. Move to one of the pads to predict what you think JJ might show us here um, from episode 9. Uh, let's see here. Everyone's locking in their choices here. You're going to have uh, about 10 seconds remaining. Ah! ¿Qué te que a hacer? ¡Ah, loco! ¡Que lo tiramos nosotros! Truco, no sé, truco mental de Jedi, hombre, tanto loco. ¡Hombre! No sé qué he elegido, pero... Pero toda la gente, o sea, ¿esto es solo de esta sala o es distinto? Guillet, ¿a vosotros que habéis votado? No lo sé, no Ya me jodería. ¡Eh! ¡Otra, otra, otra, otra! otro eh ¡Que se viene loco! La cena ahí dura. La cena, ¿eh? Gente, cuidado que esto es, esto es, serio, ¿eh? Esto es serio, ¿eh? Ya me jodería, voy a agarrar distancia. No sé si lo veis vosotros. ¿Qué, dices? Esta es la peli, ¿eh? La chica esta me encanta. ¿Por Está en español, tío. Está en español, claro que sí, como tiene que ser, loco. No sé si lo veis bien vosotros, gente. Lo voy a dejar así para taparos el mínimo posible de la, cámara. Se viene, mira, mira, mira, mira, mira. Pobre, pobrecito. La chica esta me encanta, tío. La primera, la película anterior de esta me encantó pues peor que sacaron. Qué bien que hayamos venido. Qué bien que hayáis venido. ¿Qué ha hecho? Yo también quiero. Apruébame todos los exámenes. ¿Te imaginas, loco? O me vas a pagar el doble. ¡Qué buena! es una puta mierda de escena, tío. Sí, la verdad es que... La verdad es que... No sé qué te ha salido a ti. Supongo que depende de lo que escogías, te ponían una escena u otra. Y por eso era truco mental de Jedi, que hacía... Sí, sí, sí, esa. Qué bien que hayas venido bueno, Supongo que eh, en, nuestra, en nuestra sala hemos votado eso, en nuestra sala. Pero supongo que en distintas salas habrán puesto visita, ¿no? Uh, ¡Ah! No me deja ver un bot en el loco. All right. Thank you all. Well, thanks very much, JJ. Great to see you. Um, we will uh, see you again soon, hopefully inside of I'm Fortnite. Running. All right, watch, off <laughs> <laughs> you go. Watch go. Qué bueno. <laughs> Naruto sabe, loco. Naruto sabe. Así sí a ser. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es vuestra color favorito para él? Oh, sables? Eh, eh, azul, tío. Eh, eh, no sé por qué, pero azul me mola, tío azul ah, me mola, tío. Pero si no hay nadie en morado, solo hay dos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos está...? Mira, mira cómo se va ese. Mira cómo se va ese. Con el boni, loco. Ah, a que nos pegamos con espadas ahora. Boom, boom, boom. Buah, sería Picardo, eh. Hola muy puto epicardo. Que si va, se va, locos. Buah, qué guapo, tío. ¿Qué ha pasado? No No te creo, tío. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde van? ¿Qué ha pasado? El trabajo de todas las generaciones está completado, el gran rueda ha sido corregido, el día de la victoria se acerca, el día de la venganza, el día de los... Shit, si un poco mierda sí que son, ¿eh? Ese es el emperador Palpatine. Cuéntanos un poco de historia si quieres. Eh, ¿Qué está pasando? Botle flip. Ahí, en cámara lenta, chavales. Botle flip en cámara lenta. Ya me jodería que la... Que se descubrió que todavía no fue... Se ha esto. Botle flip en cámara lenta y al aire. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Algo bomba, por favor. No. Eh, esa, caja, esa caja, esa caja, esa caja. ¡Dos tirón! ¡Solo! ¡Solo! ¡Se viene, loco! Yo quiero un... ¡Solo! ¡Cómo, tío! ¿En serio? Por, por favor, por favor, que... Tío, no me jodas, no. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Voy, voy, voy a pegarle, voy a pegarle, vamos a darle. Vamos a darle ver tiro loco. Esto se lo explico yo ahora, ¿eh? Madre mía. Que soy el puto Jedi loco que somos. Hostia, qué pasada, tío. Que Madre mía, chavales, explicado. O sea, ese que se lo está montando. ¿Por qué tiene un pico? Eso es un normal. Tío. ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? Ya me mató, chaval. ¿Y ya está? Tú ya estamos, tío.